नमस्कार दोस्तों ये है शब्द खेल न्यूज़पेपर सत्ताईस तीन दो हज़ार बाईस इस सप्ताह का रहेगा पूरे ठीक है चार पांच इमेज है क्रॉप करके अलग अलग साइज़ में दी है देख लेना स्क्रीन शॉट ले जिसको जो पसंद आए वो फॉलो कर सकता है सबसे पहले ये इसकी डेली लाइन है ठीक है पेपर लंबे हैं तो टुकड़ों टुकड़ों में ही लेना पड़ेगा इमेजेस मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ ठीक है ये इसकी पहली इमेजेस है इसके बाद ये इसके स्पेशल चांसों में साप्ताहिक चैलेंजेस पर डे एक एक अंक दिया है और उन अंक से बनने वाली जोड़ी भी सप्ताह में दी हुई है जिसको पसंद है वो देख ले स्क्रीनशॉट ले सकता है शब्द खेल को जो फॉलो करते हैं मामा ये इसका साप्ताहिक कार्टून है दोस्तों जिसमें चार पांच जोड़ी छः जोड़ी दी हुई है छः दो दो छः नौ तीन तीन नौ चार आठ आठ चार ठीक है फिलहाल इतना ही बाकी चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए